aku kayak gini nang gue wahyu kono nang jajal layangan juga kan mau tapi orang yang angin nah ini mbak mantan gue ini mbak mantan dong layangan apa jenis papangan Sese sik sik sik. Bubet anune senarya. Wah, angin gede, Lur. Wes hop kok naik. Wah, tawane banter nggonmu. No, Ki biasa eh, lampune ning ora iki? Endi? Biasane dipakne ora? Lho ora ning ngono lho. Sawangane ngrupukin aku. Hah? aku ora ning sawang. Banter ndi? Banter kuwi? Iya, ngrupuki. Iki banter iki gedhe kok, ana sawangane kok. Iya. Biasane ngundhas sampai jam pira ngono iki? Jam Jam 7 bareng isak. Hmm. Masuk YouTube. Masuk YouTube engko kok sok. Kawane benar lho. Cukno. Oh, persiapan Wah langsung loh Langsung munggah Wosh Layak sawahan jeblok <laughs> Wah Ngamuk layangannya ngamuk Duduk nih <laughs> Duduk nih sama ini jeblok layannya ngamuk layannya ngamuk layannya apa tuh jeblok sama sumpah guling ayo lo pasangnya oh layannya ngamuk sawane ceblok Eh gulai enggak yang anu gulai Buat, buat, buat, buat, buat, Jalan jalan jalan. Nang. Berapa meter? Berapa meter wih?